সুপহি কাজলি জপা দুসকুর পতাত ধেমালি চলে রে কো যাযাবরি মুরেলো হেপাহাক ভুতলি খামরি তুমারেলো কাখরলে ভজায় আনিলা জিযায় তুলিলা মুক জিযায় তুলিলা মুক জিযায় তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাখনা ধালিলা যেতে যে হিরে হিরে বুয়ালা প্রেমর অলক থাকেৰে স্মৃতি ৰেখিলা পাত পৰে নে মনতে তোমাৰ হেঁচুকি দুহাতেৰে লিখিছিলা তাত ঠিকনা সুৰ কৰ জিয়ায় তুলিলা মুখ জিয়ায় তুলিলা মুখ জিয়ায় তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মূর্তে